हेलो साथीहरू अहिले नेपालमा असी पदको लागि ब धेरै नै बढी सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलेको छ अनि त्यसमा कुन कुन ठाउँबाट भर्नुपर्ने हो अनि कति योग्यता चाहियो के के चाहियो अनि त्यसको फर्मको डेट कहिलेसम्म हो कति पद सङ्ख्यामा खुलेको छ त्यसलाई जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछु अनि तबसम्मको लागि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरू जान्नको लागि अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरू यो भ्याकेन्सी दुई हजार अठहत्तर छ महिना बाइस गते प्रकाशन भएको हो अनि यसमा नेपाली प्रहरी जनपद समूह तर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक भन्नाले जनपदमा चाहिँ असैको लागि भ्याकेन्सी खुलेको छ जम्मा सिट तपाईँको चाहिँ तिन सय सडसठीवटा रहेको छ जसमा खुला चाहिँ एक सय सन्तानब्बेवटा र अमर अशक तथा प्रहरी परिवारबाट आएकालाई आठवटा अनि महिलामा तेत्तिसवटा र जनजाति तथा अन्यलाई तेत्तालिसवटा मधेसीमा छियालिसवटा त्यस्तै दलितमा पनि तेइसवटा रहेको छ अनि जम्मा माग सङ्ख्या बनेको तिन सय सडसठीवटा रहेको छ असै पदको लागि जनपदमा अनि त्यस्तै प्रहरी जवान तर्फको अब प्रहरी जवानमा पनि प्रविधिक त्यस्तै त्यसमा सूचना प्रविधिक निर्दे निर्देशनालयको इन्जिनियरिङतर्फ बाह्रवटा खुलामा र महिलामा तिनवटा जनजाति अन्यमा चाहिँ तिनवटा मधेसीमा तिनवटा दलितमा दुईवटा र जम्मा सङ्ख्या तेइसवटामा रहेको छ त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय तर्फ इन्जिनियरिङको लागि खुलामा बिसवटा अमर अशक्त परिवारमा एकवटा अनि महिलामा चारवटा जनजातिमा छवटा मधेसीमा चारवटा दलितमा दुईवटा र जम्मा सङ्ख्या भनेको अडतिसवटा रहेको छ त्यसमा अनि सवारी महाशाखाको लागि इन्जिनियरिङमा पनि सत्ताइसवटा खुलामा र अमर सख्त प्रहरी जवानमा एकवटा महिलामा चाहिँ एकवटा जनजाति अन्यमा नौवटा मधेसीमा चाहिँ छवटा दलितमा तिनवटा र निरपेक्षमा भनेको एकवटा र जम्मा चाहिँ एकचालिसवटा रहेको छ त्यस्तै केनाई महासङ्घमा खुलामा नौवटा र महिलामा दुईवटा जनजाति आदिमा चाहिँ तिनवटा मधेसीमा दुईवटा दलितमा एकवटा र जमाल भनेको सत्रवटा रहेको छ केन्द्रीय प्रहरी विविध विज्ञान प्रयोगशालातर्फ विविध विज्ञानमा चाहिँ तिनवटा रहेको छ खुलामा र एकवटा जनजातिमा मधेसीमा एकजना जमासित चाहिँ चारवटा रहेको छ त्यस्तै नेपाल प्रहरी सङ्गीत विद्यालयमा चाहिँ कतिवटा खुलामा सत्ताइसवटा अठाइसवटा र अमर अशक्तको लागि एकवटा महिलामा चारजना र जनजाति आदिमा चाहिँ आठवटा मधेसीमा छवटा दलितमा चारवटा गरी बयालिसवटा सिट रहेको छ सञ्चार निर्देशनालयको इन्जिनियरिङतर्फ एक सय तेइसवटा रहेको छ खुलामा र चारवटा अमर अशक्त प्रहरी परिवारको लागि बिसवटा महिलाको लागि र जनजाति आदिको लागि तेत्तिसजना र मधेसीको लागि सत्ताइसजना र दलितको लागि छब्बिसजना गरी निर् अपेक्समा पनि चारवटा गरी जम्मा सिट दुई सय अठाइसवटा चाहिँ यसको पनि खुलेको रह्यो दुई हजार अठहत्तर सातमा महिना तिन गतेदेखि लिएर दुई हजार अठहत्तर आठमा महिना बाह्र गतेसम्म तपाईँले यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ समय चाहिँ दस बजेदेखि लिएर कार्यालयसम्म अनि सार्वजनिक बिदाको दिन भर्न पाउँदिन यो फर्म अनि त्यस्तै हुनेछ यो चाहिँ सहायक प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि हो जनपदमा जुन असैको लागि छ नि त्यसको फर्म भर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ यहाँबाट के प्रदेश नम्बर एकको प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर मोरङबाट त्यसको नम्बर स्क्रिनमा रहेको छ प्रदेश नम्बर दुईमा प्रदेश नम्बर दुईमा प्रहरी तालिम केन्द्र जनकपुरबाट भर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा कास्कीबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ लुम्बिनी प्रदेश तालिम केन्द्र बुटवर रूपन्देहीबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगञ्ज बाँकेबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ अनि सुदूर पश्चिम सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायल डोटीबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै महानगरीय प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्ज काठमाडौँबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यो सबैको तालिम केन्द्रहरूको चाहिँ नम्बर यहाँ स्क्रिनमा रहेको छ तपाईँलाई केही शङ्का लागेमा त्यहाँ कल गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ अनि त्यस्तै अब प्रहरी जवान प्राविधिक तर्कको प्राविधिक तर्कमा चाहिँ तपाईँले कहाँ कहाँबाट भर्न सक्नुहुनेछ भने प्राविधिकहरूले कहाँबाट भर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि महानगरीय प्रहरी परियस परिसर काठमाडौँबाट भर्न सक्नुहुनेछ त्यसको स्रोत केन्द्रहरू यहाँ रहेको छ स्क्रिनमा त्यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सबैबाट भर्न सक्नुहुनेछ सम्बन्धित जिल्ला प्रकाशनहरूबाट तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा फर्म भर्नको लागि कति दस्तुर चाहियो अब त्यसको बारेमा जानु प्रहरी सहायक निरीक्षक भनेको असैको लागि जनपदमा असैको लागि फर्म भर्नको लागि दरखात फर्म राजस्व दस्तुर बापत रु तिन सय बुझाउनु पर्ने अनि साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखात दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि बिस प्रति रु साठीको दरले थप लाग्नेछ अनि त्यस्तै प्रहरी जवान प्राविधिक तर्फको लागि अब प्राविधिक तर्फमा चाहिँ तपाईँले फर्म भर्नको लागि के के गर्नुपर्छ कति दस्तुर लाग्छ त्यसको लागि दरखात फर्म साथ राजस्व दस्तुर बापत रु एक सय चालिस एक सय पचास एक सय पचास बुझाउनुपर्ने साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखात दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि बिस प्रतिशत रु तिन सयका दरले दस्तुर लाग्ने भिडियोमा यतिकै नै हो साथीहरू अर्को भिडियोमा हाइट कति चाहियो छाती कति चाहियो अनि त्यस्तै वेट कति चाहियो फिजिकलहरूको बारेमा सबै कुरा गर्नेछु अनि त्यसमा एजुकेसनको कति आवश्यकता छ त्यो सबैको बारेमा कुरा गर्नेछु यो भिडियो भिडियोमा यतिकै भन्दै thanks for watching this video